Kai bon antagon. Uh, eh, nestas plu mateno nun. Yes, passis tag meso. Kai estas tag tempo. Do, mi prenos mian benton. Kai tui mangios. Kai mi pratigos cion. Do. Ja, yeah. vedo. Mi povas mi estas en la um, mangio chambro facte de la dungitoi de nia departamento do cutime linguisto e collego e dottore studento e mangias citie cune compreneble sas de nio hodio tio ne estas novajo. Do, mi revenos poste, eh, post eh, nia lasta lezione facte de la malformo curso. Kai bonan appetiton al vi ciui. Saluton, kai bonvenon de nove al nia malformo curso pri adposiziei grammaticoi. Mancas nur unu fonto. La fonto nomigas grammatica e categorio e kai l'autoro estas Benjamin Worf. Kai mi referenza precise al fac articolo publicigita en 1940. Ni rigardu la du exemploin. Mi devas usi la anglan, char eh, esperanto tiu rilate estas ni diru tro precisa. Do, kio estas la punto? La punto estas la iena. En la angla, fish appeared, fisho aperis, ne signifas che estas nur unu unura fisho kio aperis. Sed, che aperis fisciaro cae tiu aro estas ne definita. Dum, the fish will be plentiful, en citiu caso la fisio indicas che temas nur pri unu definita fisio. Cion kio kion signifas tio diferenco tio signifas ke en la angla la radico fish en la angla ne en esperanto en la angla la radico fish estas singulara au plurala electe do nur en la reala uso vort orde en la tio del nomata colocado do la radico fish estas electa La grammatica categorio de la radico ne estas ene de la radico mem nur, sed quelcae traitoi dependas de la vortoi cui estas tui maldextre cae dextre en la collocado, ni diru en la vort ordo, real use. En aliae casoi, la grammatica categorio estas selecta anstatau electa. Tio signifas che Ecte ciam vi rencontas la radicon vi tuis sias exemple la uh, genron de la radico tio estas astra evidenta en la persona in nomoi en la angla jane estas ina dum john estas mal ina kai anka tio tion ni povas trovi io mete in esperanto pensu exemple alla uh, malnova comixo Lisa kai Paolo Lisa estas ina nomo dum Paolo estas vira mal ina nomo Do existas kelkai radikoi kiui estas elektai Do la traitoi de la radicoi dependas de la collocado, de la vort ordo en la reala uso, dum aliai radicoi estas selectai, do sen depende de la vort ordo de la collocado, la semantica i traitoi estas fixitai. Tio estas la lasta fonto quiun ni pritractos pri adpositiae grammaticoi. Do, mi core dancas por via atento, parto preno al citiu malfurmo curso, facte. Do, la plei uh, eh, attentai el vi, eble notis, che mi ne parolis pri la contribuagio de Fabrizio Pennacchietti, pri la preposizio, posposizio, e caido adposizio, e se tio estas io mette trola, mi pensas. Kai do mi pensas ke mi finos citi un malfulmo curso do citi esas la bazo la teoria bazo ki estas malanta o ad posizie grammaticoi la la tuta fero estos iom tro uh, eh, complica kai pesa mi ricevis kai kan reago in do en la venonta episodoi mi uh, mi pritractos pri leggera i temoi do chi on dire kiel ciam. Duo namasteon al vi ciui, kai gis morgau.